सो या यार कुछ पूछ लो मेरे को सिर्फ मेरे को हाई दिख रहे हैं thank you thank you guys for waiting so much and thank you for the support और uh, जल्दी से टाइम वेस्ट करने से पहले ही मैं सबको बहुत सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ सबसे पहले आई थैंक नौशाद भाई thank you for your support thank you for your love and thank you for your conviction and the strength that you always give me एंड इतना इतना अमेजिंग uh, आपने पूरा बारिशों में इतना मेहनत किया है ऑडियो uh, से लेके वीडियो और रिलीज तक so thank you thank you भाई and it's it's I just hope that सबको पसंद आए हमारी मेहनत ये and would like to thank Arif भाई for making such such Sony music is there Chetas भाई जॉइन चेतस भाई કેમ છો ભાઈ I would like to thank Arif भाई even he told us story सबसे पहले आई रिमेंबर इतना हमको इतनी अच्छी लगी थी स्टोरी एंड uh, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने uh, uh, सब कुछ बनाया है उतना मेहनत किया है sorry if I forget few things because you guys know that I am always going to be nervous before the release so yes Arif भाई को बहुत सारा प्यार thank you to him and his entire team Aanchal सबको बहुत सारा प्यार बहुत बहुत I had a great time shooting this music video and as you all know मैं हमेशा कहता हूँ I am not I don't feel like as if I am an actor but ये लोग इतना सपोर्ट uh, करते हैं um, uh, और इतनी they help me with everything so या आरिफ भाई एंड योर एंटायर टीम बहुत सारा प्यार and Malvika you have been great it it has been a pleasure working with you you have been very sweet और बहुत मज़ा आया and I hope people we we have loved you in the shoot and in the video and i hope uh, people love you as well and i'm sure they will do and yeah और आज हम अभी हैदराबाद में हैं मालविका ने हमको कहा है कि यहाँ पर हमको चीज़ केक खानी है सो so, हम खाएंगे शो के बाद and coming to the music team would like to thank Anmol भाई Uh, अनमोल भाई ने इतने ही has worked very very hard we have made so many so many versions of this song इतना as as you all know मैं पहले भी आई वाज आई टोल्ड बताया था कि नहीं बताया पता नहीं बट दिस सॉन्ग इज एक एक साल पुराना गाना है and we have worked over it again and again again and again again and again and we made some दस पंद्रह वर्जन हमने अलग अलग म्यूजिक के ड्राफ्ट बनाए हैं so mister Daniel has really work very hard and गाने का जो सबसे फेवरेट पार्ट है जो है लिरिक्स गुरप्रीत एंड गौतम भाई गुरप्रीत सैनी आज जल्दी उठ गए थे अभी थोड़ी देर पहले ही उनका कॉल आया बाकी वो शाम को उठते हैं and we we had just we we really had a great time this is one of the best lyrics written by both of them my personal favourite मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं thank you Guggi love you So this one और uh, इतने सारे भैया इतने सारे uh, चीज़ें दिमाग में रहती है और मैं इतना सोचता हूँ कि आज तो सब कुछ मैं I am going cover it but I just forget you know how it is before the song so yes nine minutes to go and I was was Gurpreet and Gautam भाई दोनों को बहुत सारा प्यार एंड आई एम श्योर आप सबको भी ये वीडियो ऑडियो लिरिक्स सब पसंद आएगा आई जस्ट होप और uh, अब मैं बहुत बहुत सारा प्यार सोनी म्यूज़िक से अलग ही रिश्ता है हमारा तेरा जिक्र से every song that have done with Sony music has been very very special and to a new journey बारिशों में and let's rock it to all my fans you guys are my support you know my my इतना मुझे इतना इस बार तो I was I was feeling very sad because जब मैं सारे um, आप सबके ट्वीट्स देख रहा था कमेंट्स देख रहा था everybody was waiting for the song but what really makes me more happy is that you all waited and finally today's the day we are doing eighth monsoon song and every monsoon song has been very very special to my heart even this one and I hope ये वाला भी सबको पसंद आए सॉन्ग के लिरिक्स याद भी हो गए अब वीडियो भी देखना है twenty nine thirty thousand people यहाँ से थोड़ी देर में हम सब मिलकर like always together we are going to be going to YouTube जाएंगे यूट्यूब पर सोनी म्यूज़िक के चैनल पर साथ में देखेंगे बहुत सारी कमेंट करेंगे और मैं सारी कमेंट पढ़ूंगा how is this monsoon song different from previous one अब इसके पहले जो uh, गाना किया था हमने लास्ट ईयर दैट वाज जन्नत वे और वो एकदम से बिल्कुल कोविड में किया था विथ लेसर रिसोर्स एंड उस वक्त डिफ़िकल्ट शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट था और इस वक्त भी शूटिंग uh, हमने बहुत फुल फ्लेजेड बहुत बड़े लेवल पर की है we shot it for three days and उसमें जो पहला दिन था उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ भीगा हूँ and every song every song has own journey और हमको जितनी बार भी हम शूट करते हैं हमको लगता है यार ये सबसे डिफिकल्ट शूट रहा है every year it's like eight standard में होते हैं तो एट डिफिकल्ट लगता है नाइन्थ में आते नाइन्थ डिफिकल्ट लगता है love you sir love you too sir sir this monsoon song is the best I think I hope सबको पसंद आए थैंक यू बट बस ऑडियो uh, अगर आप मुझे लग रहा है आपने ऑडियो सुन लिया है and just wait for the video as well fingers crossed. Arif bhai, that's so sweet of you. But uh, you you have uh, arif bhai to uh, kal hum baat kar rahe the with arif bhai hamara to audio ka काम हो गया था उनका video ka he was working till very last moment you are you are very hard working you are very hard working love you bro it it really has been a pleasure working with you कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप बताएंगे आपने कहा है प्लीज़ हाँ ऑफकोर्स बताएंगे पर पूछ लो इसके जगह पूछ लिया होता question KG Bhai is here. Oh, oh, KG Bhai, how are you? <laughs> it, Jugal Soni it's a winner ये कल रात से सोचा ना तुमने कि ये लिखूंगा मैं कमेंट में <laughs> अरे लीजो भाई लीजो भाई કેમ છે મારા ભાઈ एकदम मजा हो लीजो भाई लीजो भाई फुल गुजराती हो गए अभी हमसे ज्यादा फ्लुएंट गुजराती बोलते हैं પછી ક્રિકેટ રમવાનું છે ને લીજો ભાઈ दर्शन आप कहाँ हैं मैं अभी हैदराबाद में हूँ आज हम हैदराबाद में परफॉर्म कर रहे हैं in prism oh Guggi is also in the live इनको गुरप्रीत भाई को वैसे मेरे को चार चार कॉल करने पड़ते हैं आज रिलीज के पहले उनका <laughs> सामने से कॉल आ गया है मतलब गाना लोगों के साथ क्या क्या कर सकता है जल्दी उठा सकता है मैं तो I have not slept I am going to sleep it sleep after the song is out after five minutes फिर आपके हवाले है गाना फिर मेरा काम ख़त्म होता है एंड uh, हाँ, मैं इतनी कोशिश करता हूं कि इस बार गाने के पहले नर्वस नहीं होना but it's okay I think it's very natural क्योंकि इतने इतने इतने महीनों से हम हम काम करते रहते हैं we are in the song we in the song so I think we I the entire team finally just wants the song to be out and हम देख लेंगे of course of course thank you thank you thank you so thirty thousand people and in four minutes हम सब जाएंगे one see you in Jodhpur again of course बाल गीला क्यों सेट नहीं था मुंह धो लिया थोड़ा गीला कर दिया इजी इजी है ना अभी इतने इतने मैसेजेस देखे मैंने we want Devdas Rawal we want Devdas Rawal so I done it for you guys looking so hot ये कमेंट को कैसे करें हम पिन हॉट वाली कमेंट वापिस रिपीट करना ना दो तीन बार guys three minutes to go three minutes एक होना चाहिए हाई वाले जितने भी कमेंट्स हैं वो दिखने नहीं चाहिए सिर्फ Sajwan Prachi score forty four आपका नाम ले लिया uh, Vijayraj Kumar five eight one seven yes Vijay Kamdev ने फिर से एक अमेजिंग कमेंट मैंने देख लिए जो कह रहे हैं you are so hot thank you और uh, these are Tanya. No, sorry, Tanaya. Naam logi to will tell you hot. Now. Wow, guys, wow. Two minutes to go, two minutes to go. Darshan आप जीएफ कभी नहीं करना सर आपका हेयर भीग गया हाँ रूम में बारिश हो रही है अभी दो मिनट के बाद आपके रूम में भी होगी बारिश पाजी यू आर हॉटेस्ट क्या बात है गुगी भाजी अभी मैं अपना वाला इंग्लिश अभी नहीं यहाँ बोलूंगा <laughs> वाह वाह मौसमी कराटे प्लीज अकबर नाम लो ले लूंगा पर कौन है मैं आपकी फ्रेंड हूं big hug do know people have already guessed multiple version of the movie हाँ मैंने सारे वर्जन देखे आप लोगों ने जो कहानियाँ सोची है <laughs> थोड़ी अलग है but you guys will like it बस एक मिनट में देखोगे आप मिस्टर ओम राव सॉरी भाई डाइट <laughs> नहीं हो पा रहा है आज बस लास्ट ये मालविका ने बोला वो चीज़ के खाएंगे उसके बाद कल से एकदम full diet guys one minute and thirty five thousand people all my blue family love you guys and i know you are with me and and let's do this now hair कर हेयर कट करवा लिया हाँ हाँ फॉर द वीडियो ओनली हमारे में हमारे बारे में भी कुछ बोल दो आपके बारे में क्या बोलूँ मैं सारे जितने भी मेरे फैंस हैं मेरे को इतने पसंद है और genuinely you guys you have no idea how much you guys really mean to me and um, when you listen to the song you'll feel it मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं I think whatever I feel ठीक है guys it's eleven o'clock and चलो चलते हैं यूट्यूब पर अभी वहाँ आपको कमेंट करना है देखो आराम से पहले watch the video two three times and many more times as much times you want share it with your friends share the song and comment you know आज पूरा दिन uh, मैं I am read all your comments so so, चले आ गया गाना song is life let's go thank you once again the entire team बहुत सारा प्यार सबको फॉर uh, अगर किसी को मैं I forgot any names I am sorry but thank you thank you this song is इस सब पूरी टीम की मेहनत है लेट्स गो गाइस आ जाओ मैं वहां पर आता हूँ God bless, take care, and Love you all.